ما عندك تركب من فوق يا اخي اطلع يا اخي من اول يا اخي تسلق يا, اخي يا اخي قسم بالله معليش اخبار اوه ايوه <laughs> من جدك انا قلت لي المصعد لا لا لا لا لا لا لا لا لا تعلق شيء يا الله يا اخي ذا النيف اقسم بالله معليش You're much worse than this. Uh... Yeah, it can no <laughs> yes you can مرة ثانية ما تفسر أم عاد لا يا شيخ لا لا لا لا لا لا ام <laughs> استهبل يا شيخ <laughs> يا ابوي وش ذا يا اخي عندك حظ مليون اوكي بس كيف نطلع الحين؟ معي الشتغن اوكي حلو آه خلينا وين تو رشاش وين اوكي هذا هو آه لا لا ما نبي الشتغن الشتغن كويس بس يعني طلقاته ضعيفة او يعني قليلة خلينا نفرق لا لا أم عاد شبي ذا في انهار حبيبي يا ابن الذين بسرعة بسرعة ليك أي حبيبي طلعه خشبة معك أبي أعرف نص البحر واضح ان الموضوع اخ يا شيخ يا اخي تو اه يبي ياكل <laughs> هذول يحترون آه، الناس يموتون عشان ياكلونهم لما في اكل ف يعني يستنون الين ما مره مره ما في حركه. اه في اليمن رجعنا. How's it going? All right. All right, yeah. Yeah, I understand. can you call me if uh, if anything changes? <clears throat> Oh my oh. god. I gotta go. Nate. Hey. <sighs> Thought this was frowned upon. That's Shut up. <sighs> Oh, that's weird. I really thought you were gone this time. <sighs> Are you okay? It's uh, it's Sully. He's alive. Oh my god. But they've got him. Hmm? What? Where? They're in a convoy headed into the desert. Oh, we gotta go. No, whoa, whoa, whoa, whoa. No. No, it's not. It's not that simple. Come on. <coughs> They've got at least two days head start on us, so we'll never catch up. Oh, uh, we will. we to try. Yep. Listen. We can. I've got a plan. But we're only gonna get one shot at this. Okay. They're loading up a cargo plane at the airport. Mm -hmm. They're gonna make a supply drop to the convoy. Well, we gotta be on that plane. Exactly. You do realize that means parachuting in, right? <laughs> We've done it before. <laughs> yep. Not well. <laughs> that was great, man. Okay. I could really use a glass of water and then we ought to get going. No, no, no, no, no. No, my contact at the airport says that the plane isn't taking off until dawn. In the meantime, just try to get a couple hours sleep. <sighs> I don't think that's a good idea. Come on. All right? He'll call if anything changes. <sighs> You're really gonna do all this on your own, huh? For solely, Yeah. <laughs> والله واضح انك I like the way you think. I know. That's sweet, man. No, I, I mean that's I know what you mean. نم نم نم ريح يا شيخ I'm sorry. so sweet, man. هذه اللحظات اللي من جد احبها اكثر من كلوي، كلوي يا اخي معلش شيء ثاني. هذه غينا آه، معلش يعني يعني في اتفاقية كبيرة بيني وبينها. لكن كلاوي والله معليش تنشره وتنباع بريالين. هاي صبورة صبورة تصبر معه. هذا اللي يعجبني فيها. I know, but we have to do this quietly. <clears throat> they catch us sneaking onto that plane, we're dead. اوكي بدينا ب 16 الله يعين I think we can cut through the building. All right, good call. Here, help me lift this. uh, just a second الينا الينا الينا ولا الينا ما ادري الينا او انا الينا قلنا الينا بس م- يعني ال pronunciation اللينة يعني نطق الكلام اه نفس الجهة آه، اوكي يلا بسم الله You got it? Mm-hmm. Alright, let's set it down. Quietly. اوكي بسم الله بدأنا بالمرحلة 16 آه، اول شيء لا لا دقيقة قبل ما ننزل. Looks like there's a way out on the other side. ها دقيقة. أيوه. حبيبي الكنز الطيبة. لا أم عاد مت. استهبل. لا يا ابوي يا ابوي أه... معليش في نطات يعني ما لهم داعي تموت على طول. يا اخي اصبر شوي. Looks like there's a way out on the other side. خليك ترجع شوي خليك ترجع عيب عليك ادي له واحد يا ابويا اوي ربك يو اوكي يا yeah, I'm great. حمد ربك انه مو على البلاط ولا رحت فيه. آه، Looks like we can get out that يعني. window. We need a way up. Yep. عندنا نشغل السيارة ما عندنا نركب If I put it in neutral, I think we can push this. Here, I'll push. You steer. <coughs> والله ثقيلة. ليه؟ امشي يا رجل يا رجال تقلنا عيب much further? We're almost Oh. there. Keep going. Did you bother to look for keys? Just keep going. All right, hold it steady. I'm gonna climb on top. Hurry, hurry, it's slipping. I can't hold it much longer. اوه آه. حتى ال الفويس نفسه يا اخي يحس تحس انك يعني تحس انه هو من جد انصك على يد الشباك يعني والله خرافي يعني شغل شغل يعني احترافي اوكي بس هذا الشغل مو باحترافي تو يعني معلش حلو Hold on. a راح minute. نركبها I'll open the door. Be careful, okay? I can hear two guys. يب بوم اورا هذا وش معلش حتى الجيم هذا رخيص ما في كويس <coughs> ما في شيء اقدر ادور كنزه ترى سحبت على خويتنا يب know, I know. Come here. Oh shit. Shit, get down, get down behind you. شافوا والله لابسين لبس آه، خرافي يا عيال اي حتى ما في ال ال يعني انك تصد الحركه او الطقه Same thing? Yeah, I think we can do the same thing. معي كاهو والله والله يعني رحمتهم صراحة مع انهم ميتين بس يعني رحمتهم oh no Oh crap, that's bad. That's really, really bad. Yep, it is. Get down! ما عليه والله ال shotgun اللي معي خرافي يا عيال افضل من الشريط الثاني الظاهر الثاني فيه نفس ال shotgun. والله انه خرافي قوي طيب ليش كان في كنزة ما خذيناها ما علينا الان ما هي من الكنوز اوه oh, اوكي Too many. We just have to get through here as quietly as possible. Mm-hmm. لكن والله صعب شوي. been spotted. Yeah, there goes the element of surprise. عليه ما عليه لا والله نعيد من اول يوك حبيبي الزباله Who's that? Shit! We've been spotted. Watch out, Nate. Man, man, man, man, man. the element of surprise. We gotta take these guys out fast. Keep your head down. تكفى لا تقول انها اما يا حبيبي انت يا القنبله اوكي واخيرا خلصناهم ان شاء الله كلهم اما عاد كفو غريب اني خلصت بسرعه آه، ابي آه القنبله قبل ما نروح اوكي نعبي اسلحه لازم نعبيها يا لازم اوكي مسدس كويس الرشاش كويس يبينا زيادة طلقات لكن ما عليه الشقة خرافي يا عيال والله الشقة خرافي يعني اللي يبي يلعب اللعبة الجزء الثالث الجزء الثالث وليس الثاني الثاني يعني كويس لكن مو زي الجزء الثالث الثالث خرافي شوتجن فيه <coughs> انا اذكر الجزء الاول والثاني يعني ما كان كويس ابدا كان عادي جدا جدا عادي We're almost there. It's just over that roof. Got it. بس غريب اني خلصت بسرعة. اوه والله انها كبيرة. اما عاد وين نروح؟ لا لا لا دقيقة دقيقة قبل ما اجيب العيد في شيء هنا؟ الظاهر ممكن. ماني متأكد ترى 100% لكن ممكن. Looks like it's a straight shot from here. Yeah. I'm gonna, uh, حلو I'm gonna climb to the top, then I'll help you over. All right. Keep me covered. Okay. نفس الجزء الاول بالتمام او الجزء الثاني بعد Hey, what are الجزء you- الثاني. What do you do? Helena, listen. Oh, damn it! I knew you would try something like No, this. Don't. Please. Let's be honest. This is a, this is a million to one shot. Mm-hmm. When I almost lost you before, I, I just can't do that again. So take that jeep over there and get the hell out of here, all right? While you can. You haven't got much time. Go. لسه يمدي وين اروح؟ يا وين اروح؟ وين اروح يا جماعه؟ خلاص ايوه توقعت هذا الشيء اوكي حطوه في مكان يعني حجروا حجروني you. Double. Well, a lot of double. come on. Hey, hey, Shabu, right? Yeah. Just get me up to the landing gear. Okay. Careful. Keep it steady. اوكي إيه، اخيرا ما ادري ليش دخلنا من تحت بس يلا اوكي آه نريح شوي شكلنا بنريح مين معدين معقول الامل